winners of Unido de las Américas. All in the car. Full car, full house, full car. We are here heading to San Francisco for the night. Sending you guys all some love. Chicos, ¿saben qué me encantaría hacer? ¿Qué? Comer desde ahí, mirando a esta vista espectacular de toda la ciudad y la plaza. Wow. ¿Qué les parece? Si queremos. <laughs> Vamos a comer ahí. Vamos a comer ahí. Vámonos. Los ganadores que están disfrutando la vida aquí en San Francisco esperando un cable car. Es el carro más famoso de esa ciudad, que se transporta la gente desde el Fisherman's Wharf hacia Market Street. Y vamos a enseñarles uno. Viene pronto. Hay que esperar por las cosas buenas en la vida, hay que esperar. Y el cable car no es una excepción. Tenemos una cita con el director de marketing digital de Airbnb. Ya, súper. Así que bueno. él, y él es muy emocionado. Él es mitad puertorriqueño, mitad creo que es irlandés. Él está como, sí, yo quiero conocerles, quiero saber cómo podemos ayudar, todo eso. Entonces, por esta cita me parece muy interesante que ustedes pueden preguntar cosas sobre lo que ya me preguntaste, sobre estrategias de marketing digital para una compañía que ya está escalando, ¿sí? E-, ese es un problema que tú estás pensando. Entonces, para mí, yo creo que con, tu producto, Carlos, creo que sería mejor que, preguntas qué tipo de, consejos tiene para un producto, porque también Airbnb está vendiendo como experiencias, está vendiendo casas, eh, como alquilar apartamentos, todo eso. Entonces, tú puedes preguntarle qué tipo de, de experiencia tienes con vendiendo productos, porque él también tuvo una empresa al lado, o sea, tuvo una empresa antes de que trabajaba en Airbnb, es súper exitoso. Y entonces puedes preguntarle cosas sobre su empresa también. Para ti, Gabriela, yo creo que la, la cita mañana con Airbnb puede ser muy chévere, explicando dónde estás en tu proceso. Mira, tengo 60 drivers, necesito escalar, pero en este momento no puedo porque todo depende de mi tiempo, cómo lo puedo hacer. Y así que tú puedes preguntarle sobre estrategias de marketing digital, pero yo creo que con este chico más interesante para ti sería como operaciones de, una, compañía de tecnología que está, vendiendo servicios de algo material, una casa, un apartamento, un carro, un ride, y cómo, pueden cómo hicieron eso y cuál fueron los, los éxitos y los fracasos de, de Airbnb desde su punto de vista. día número 2 de la gira de Unidas Américas. Aquí estamos enfrente del headquarters nacional de Airbnb en San Francisco, California. Vamos a tener una reunión con uno de los directores de marketing digital por la compañía Airbnb. Así que estamos bien felices y listos para compartir con ustedes y los ganadores. Hola desde San Francisco. Welcome to Airbnb, everybody. My name is Mike Terry. I am the engineering manager on the host growth paid team. So I'm responsible for marketing and advertising to bring more hosts onto the platform uh, using digital marketing. Um, been here for uh, four months actually, but um, I already feel like I've established a pretty good home here and I'm really happy to be your all hosts while you're here uh, in the United States and uh, impart some some knowledge and some wisdom about uh, digital marketing, entrepreneurship. I'm a former um, engineer and technical founder of a, of a startup, uh, so I've got a lot, of, lot, lot to share with you all uh, in English and un poco de español. <laughs> Excellent. So, so yeah, so, um, ¿entendieron? Un poco sí. Okay. Sí. Él es, él es, estaba en, eh, compartiendo lo que hace aquí. Uh -huh maybe explain a little bit about some of the you know digital marketing strategies that you're seeing here. Um, maybe you guys want to very quickly in one minute, I explained to Mike already, but ustedes quieren en un minuto explicarles lo que hacen ustedes. Yo tengo un emprendimiento denominado Mujeres al Volante. Somos un grupo de mujeres con autos particulares que brindamos este servicio de transporte en nuestro tiempo libre. Entonces esto eh, permite a las mujeres no descuidar sus familias eh, y generar ingresos adicionales. Es importante en mi país porque hay mucha inseguridad, eh, secuestros, raptos de niños, mujeres violadas. Entonces el ser un grupo de mujeres nos cuidamos entre nosotras y además de generar ingresos. ¿no? Entonces llevo 15 meses de trabajo eh, y um, aún solo me he publicitado por Facebook de forma nativa, muy poco pagando y aún estoy viendo cuáles son las estrategias para poder expandirme y difundir She has 49 drivers. Right now she's doing everything on WhatsApp and on her website. Mm. So she's trying to figure out, and she's, she's paying very little on Facebook ads. Mm-hmm. but they're starting to work, but she wants to figure out how to do better with Facebook ads and then operationally, because right now she's working 18 hours a day, it's and it's it's a call ahead service, so it's not like an on demand. It's I need you to take me to work five days this week. I need you to take my mom to the nursery, you know, six days this week. Yeah. So she wants to figure out how to kind of autom- automate all of that. Tus, mm -hmm. tus choferes en este momento son muy leales, ¿no? Sí, sí. Son muy leales. Entonces, how would you, what would your, if you were running this business, mm -hmm. right? 18 months in, mm -hmm. you have 50 drivers, mm -hmm. um, they're very committed, but you are literally getting phone calls, excuse me, at all hours of the night with very little help. What would you do? What would the next six to 12 months of your business look like as the founder? Uh, so uh, when I started my business five years ago, uh, we were answering the phone calls. Mm-hmm. um, my, my, business partner had the knowledge to... Tell them a little bit about your business. Um, so eso, fue antes de Airbnb, él tuvo, y todavía existe, es muy exitoso mm-hmm. su empresa, pero él no está haciendo el, día al día todavía porque ah. está trabajando aquí. Pero entonces, él, él les va a contar un poquito de, lo que, lo que era. Allá. Ajá, y, y dale. Mm-hmm. Sí. So, um, when I started my business, um, there was a... uh, we were putting out advertisements for people looking for in need of legal services with lawyers, and we found was they were actually calling hundreds of times a day. And so my business partner and I, you know, I would funnel all the phone calls to him because he had all, all, the knowledge. And we found that uh, over over time there were patterns, there were like frequently asked questions, there were things that come up that we could maybe push that some of that to our website to actually answer some of those questions. And from there, then once we got to maybe 20, 30, 40 phone calls a day, we hired a service that worked with us to, that had experience with these types of questions and most questions can be answered very quickly. And you didn't have an app at this point, right? We did not have an app. We all we had was advertisements online with a button that says, you know, need help now, click to call. And so people were people were calling uh, from from our ads. So like they would Google like I need a lawyer. Entonces lo que hizo él Una persona respondió a las, a, las llamadas y lo que hicieron ellos, y eso es muy importante para ti también, lo que hicieron ellos fue, ellos pensaron en las 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas más frecuentes, más comunes. Y me imagino que tú también tienes 5, 10, 15. Entonces, de ahí ellos empezaron a a crear contenido acerca a través de estas preguntas. Para que las personas que ya están llamando, tú puedes mandar la información de una vez, muy fácil, porque ya tienen el contenido, ya tienes las respuestas listas para que no estás pasando tanto tiempo respondiendo a cada pregunta, porque hay pum, pum, pum, pum, pum, tipos de preguntas. entonces copy paste. <laughs> Perfecto, perfecto. Entonces eso, eso es paso número uno para ti. Tienes que poner lo que tienes en Word, a tu página web, lo que tienes en Word en tu Facebook, lo que tienes en, Word en tu Instagram, para que tú en este momento estás una fuente de información, para las personas que están interesados en manejar y en contratarte para sus servicios. Eso es muy bueno. Okay. okay. And the second is um, help, right? Everybody has help, family, friends. Uh, people that believe in your vision sometimes they, they don't they don't need to be paid as much. I mean, in the beginning, you won't have money to pay people, and so the, what you can pay with is your passion and your inspiration and what you can teach them. Mm-hmm. And I find that that can really go a long way, especially when people know that that they believe in what the business can become. Mm-hmm. They know that eventually they will get paid for mm-hmm. their time, mm-hmm. uh, and I think that um, through a form of equity and through um, just support and mentorship, uh, she can provide uh, people in her community with the common vision, or even actually recruiting some of the drivers to be customer uh, facing and actually defer some of those questions to regional um, you know, support people on WhatsApp, on phone, and that sort of thing. Lo que, lo que dijo Mike es, necesitas ayuda. Sí. Sí, sí. <laughs> sí. <laughs> necesitas ayuda. Entonces, si tú pudieras contratar una persona más, ¿qué haría esta persona? Eh, una asistente que me haga las cotizaciones, em, responda a las llamadas y me ayude con los cierres contables. Familia. ¿Tienes familia que te puede ayudar con eso? Hasta, hacia, hasta 65 años. <laughs> Her mom that has 75 years old. tengo una ah. pasante, de, eh, fui a una universidad y logré un convenio con una pasante. ¿Por cuánto tiempo lo tienes? Eh, cinco meses más, no, cuatro, tres meses ah, más. Ah, súper bien. Eh, es jovencita, pero la estoy formando también. Sí, sí, y las escuelas en la comunidad? es como horas oficina, pero trabajamos en mi casa ah, <laughs> y me está ayudando Yeah, we, we worked from our apartments for, for many, many months when we first started the business, and we, we got help from uh, my co-founder's wife, uh, from you know different uh, interns, or we, we found ways to, to, pull in help because we didn't have any money either yep. to, to pay people um, what you know full-time salaries. So we were just pulling in resources wherever, and that is a critical, critical thing for entrepreneurs. When before you get validation, yep. is people will believe what you're, what loyal with you uh, through the growth of Sí. Hace una, hace una lista de todas las cosas que esta persona hace para ti, para que cuando viene el final de tres meses ya tienes una descripción de trabajo para tu próxima persona. Right? Porque lo que no quieres hacer es esperar tres meses y en tres meses no hay no hay otro practicante, no hay otro asistente y no, ni siquiera sabes lo que hizo esa persona, en este momento, mientras que él está trabajando contigo, tienes que poner una descripción de trabajo para que tú puedas empezar a reclutar personas, como Mike está diciendo. Como un manual de funciones para... Exacto, exacto, exacto. So, Mike, ¿cuál es una, una cosa que tú estás viendo en este momento en el mundo de marketing? Que son como mejores prácticas y que, son cosas que no deberías hacer. I think, I think it's very important right now to um, solicit people for, for reviews on Google Maps. So get, get your get your map, uh, your local your local positioning, all of your marketing and your messaging right, and that's free, right? Getting getting uh, all of your local listing information down, and get that to tell the story of your business. Get make sure the phone number works. All of the basics. A lot of uh, small businesses don't get right initially. Then once you have that as your foundation, get as many people as possible to give you five star <laughs> reviews. I think that that is on trend and it is also very effective at the moment because what's happening right now as you move into digital uh, marketing, most of those organic listings are now being um, translated over and becoming a part of your advertising narrative. Previously, you used to be able to just buy pages get to the top position, it's becoming harder and harder to even pay for those top positions if you don't have the... Entonces, eh, eh, número uno, tu teléfono funciona. Número dos, tu, tu, locación está bien. Número tres, tu descripción está allá. Número cuatro, tienes que pedir evaluaciones de las personas que están usando tu servicio. Picturas, y picturas con, con ellos, con, con, con fotos con ellos. Pictures, eh, sí. Fotos con ellos. para que la gente pueda saber que tú eres real. Y lo que pasa es con el, con el el algoritmo de, Google en su momento. Si estás creando contenido así que es real, eso te ayuda en la búsqueda de Google. Mm, para aparecer en las páginas principales de Google. Para que no tienes que pagarlo, porque ahora está diciendo Mike que es más, más difícil que nunca para pagar para estar allá. Eh, todo es gratis. Y todo, es todo eso lo que estás explicando es gratis. Gratis. Súper bien. What, what, should she avoid? Um, Entonces, e ¿qué, SEO is is changing. Uh, it changes all the time. Everybody thinks, oh, I need I have a web page. I need to start hiring somebody for SEO. And for most of us, um, really getting that organic presence is is is is not uh, the pathway that's going to get the customers um, right away. Now, long term, creating content is good, is good and that's going to that's going to boost SEO indirectly. But making SEO the goal is, is, is kind of a pitfall, I think, for a lot of digital marketers. Mm -hmm. yeah. What should she invest her money in instead? Um, if you, if from a digital marketing perspective, honestly, those 50 drivers that she, that we're targeting here create just an awesome experience for them in the form of little note cards, uh, little you know um, different ways of showing appreciation to those people and little gifts, little little things go a really long way to show that you care about them. And it doesn't have to be expensive, but it does have to show that the same way that you, know you show appreciation to your friends and your family, treat those drivers the same way. And that could cost a little bit of money, but it's mostly your time and your and your heart. And what do you think happens next after? Like, what is when you treat these people well? Mm-hmm just so she can have a vision of like what that translates to in six to 12 months. Yeah. How do you see that? I think it's a referral program. Right. So it's, uh, it's, a, it's, a, it's using these drivers to spread the word on their social media, being able to reward them um, financially or through other incentives to be able to create uh, additional um, evangelism around the idea. And I think that that, that will pay off uh, over time. But you can't lose them. They are, they are the gold right now. More than any money that you will get, they are the thing that is, that is telling the world that We need this service right now. Entonces, en la medida que cuiden mis clientes internos, ellos van a cuidar mis clientes externos. Y, no, solamente eso, pero también van a convertirse a tu agencia de marketing. Exacto, porque ellos el momento que sea necesario, o sea, van a defender y van a valorar la marca de Mujeres al Volante. 100%. Y las personas van a ver, oh my God, ¿quién es eso? Oh, yo también quiero ser un parte de esta familia. Eso lo que, lo que dice él es que tienes que creer como un movimiento, una familia y todo el mundo quiere, necesita saber lo que es y quiere ser un parte de esa familia. Es que tú estás viendo aquí en Airbnb, pero también en tu vida como emprendedor de las mejores prácticas de marketing digital y marketing para un producto, para vender un producto, para dar ah, más como visibilidad acerca de un producto. ¿Qué opinas que, puedes compartir? Okay, so I, I believe that the product itself um, can never get too far away from the conversation that the founder has about, about the service or the thing that you're, that you're offering. It has to look like it came from that person. It has to, has to represent and embody that um, idea as it was when it first started. And oftentimes what happens is products get built, they start to change and they look more either generic or they, they, they fall away from the founder's vision. And so I think here at Airbnb, in my experience, the way that they've tried to bring that together, the founders were actually designers, is that all of the design elements were tied together by something, whether it was a color scheme or some type of iconography or other ways, even the physical space here, the byproduct of the founder's vision, and the most successful products are the ones that stay true to the, whatever that core statement is. Think about uh, Craigslist. It's the most basic product, web based product that's out there, but it has stayed true to actually what it started out as a list. It looks like a list, it's gray like a list, and it has just stayed true to that core. As you build product, you get a lot of shiny features, a lot of new trends, a lot of ways of building product and even marketing that product come about, but really um, it's the ones that actually stay very simple and close to the founders um, you know, just heart and vision, I think are the ones that end up really propelling and, and staying and staying for the long haul. And as an engineer building product, um, it becomes easier to make decisions when you know what the founders actually um, stand for, right? And so this is this is a feature that can be made. This one cannot be made because oftentimes, as you're building product, you get a list of a hundred different things that everybody wants in there usually only have time and money to build one or two of them. And so really having a clear sense of priority and a sense of design that actually ties everything together is, mm -hmm. is helpful in both building the product and marketing that product and telling, telling that story. Awesome. So. ¿Entendiste? Sí, entonces quizás lo que podemos hacer, porque yo sé, yo quiero respetar tu tiempo. Sí. Cuando regresas, de pronto tú puedes enseñarle tu producto y podemos crear algunas ideas de, de marketing por su pro producto y también podemos hablar de como los, próximos seis meses de contenido en el próximo episodio de Uniendo las Américas. Una experiencia maravillosa poder conversar con la gente de Uber y poder tratar esos conocimientos que ellos tienen y los consejos que me están dando para poder escalar con mujeres al volante. Y...